築200年家の周りには生い茂る雑草ゴミだらけの家を知識も経験もない若者がゼロからリフォームゼロから始める廃墟生活 Thank you. やばもう土本当にポロってポロうわ いやな、どんどんなんか錆びちゃうな。トランプがうん。 挟まっちゃったよし回って ガス欠だな、こりゃ。スズメバチうんいやでもスズメバチってちっちゃい気がするな ちゃ速いもんで意外に逃げてすぐ。 るおる後ろ後ろいけガスあそうだおるね気をつけて上におるなやっぱ多すぎないおなんかいっぱい来たぞいっぱい来たワンチャン呼んどるかもしれないやばいよこれ一旦ちょっと退散するか攻撃体制に一旦一旦上に避難 Bravo